ملاحظين قد ايه الجيش بيلعب دور سياسي واضح للعيان كل الناس آه، شايفاه وكل الناس بتسال ليه الدور السياسي ده للجيش؟ ليه الجيش في آه، مقدمه المشهد بالشكل ده تحديدا اتحول او من سبب اتفاقيه كامب ديفيد او توقيع آه، اتفاقيه الصلح مع اسرائيل في 79 اتحول لشركه تجاريه ومرور الوقت بعد 30 سنه من توقيع الاتفاقيه او بعد 40 سنه من توقيع الاتفاقيه النهارده بقى مجرد شركه هي الربح فكبار الجنرالات اللي موجوده جوه الجيش ده هم جزء من الطبقه الحاكمه بيلعبوا دور بالاضافه انهم هيئه اركان مسلحه بتحمي بالدبابه وبالطياره وبالقوه المسلحه مصالح الطبقه الحاكمه دي كمان بيحموا مصالحهم هم بيحموا ما يمتلكوه وما راقموه خلال الأربعين سنة الجيش بالفعل راقم ثروة مهولة جدا خلال الأربعين سنة اللي فاتوا تقدر بأقل التقديرات ب 25% من الاقتصاد القومي في ناس بتقول ان هو انها 15% في ناس بتقول انها 45% آه، انا في تقديري نقول الرقم المتواضع اللي هو 25% 25% من الاقتصاد القومي احنا الاقتصاد القومي عندنا بيتجاوز 2 تريليون جنيه مصري فمعنى كده ان الجيش تحت ايده اقتصاد تقدر قيمته ب 500 مليار جنيه ال 500 مليار جنيه دي اصول اقتصاديه بتضر على الجيش او على المؤسسه العسكريه او على كبار الجنرالات على الاقل عشرات المليارات من الجنيهات آه، سنويا بالتاكيد الجيش ده مش كله مستفيد من من عشرات المليارات اللي بنتكلم عنها دي من الاطباع السنويه لا المستفيد فقط هم كبار كبار الجنرالات على على اقصى تقدير نقدر نقول 15% من المؤسسه العسكريه مستفيده من ارباحها وال 85% لا اما انهم ظباط او صف ظباط او آه، مجندين. آه، انا عايز اتكلم على آه، شويه سمات بتميز اقتصاد الجيش مثل بسيط اكيد كلنا بنشوف لو راكبين ميكروباص او راكبين تاكسي او راكبين عربيه بنشوف محطات البنزين وطنيه محطات محطه وطنيه دي الجيش كان بيمتلك بس سنه 92 بيمتلك ست محطات في عموم البلد كلها كان بيمتلك بس ست محطات آه 2002 كان بيمتلك 22 محطه يعني تضاعف عدد المحطات خلال 10 آه، سنوات تضاعف في حدود اربع مرات من 6 ل 22 نشوف الرقم في 2011 وصل لقد ايه؟ وصل الرقم في 2011 ل 400 محطه بقى بيمتلك الجيش 400 محطه من محطات البنزين دي بتشكل تقريبا 13.5% من عدد المحطات الموجودة في البلد كلها سواء كانت اوبر او توتال او غيرها احنا عندنا في مصر 3000 الارقام دي كلها ارقام 2011 بالتاكيد النهارده كلنا بنشوف في الطرق الجديده في توسع ما زال قائم فيما يتعلق بانشاء محطات جديده للمحطات الوطنيه آه، ف الجيش بيتو... فده بيورينا نمط توسع الجيش في آه، مشروعاته الجيش مش بس شغال في توزيع المواد البتروليه عبر محطات زي محطه وطنيه لا ده شغال في من اول الميه المعدنيه كلنا بنشوف آه، صافي لغايه الكيماويات لغايه الانابيب البترول ومواسير ومواسير المياه لغايه الكيماويات لغايه الاسمنت لغايه الانشاءات لغايه ولغايه ولغايه يعني ما ما في مجال الجيش ما بيدخلش فيه والقصه بتاعتنا النهارده دي قصه قصه الترسانه آه، البحريه او ترسانه الاسكندريه موضوع في غايه الاهميه ان احنا نشوفه لان ده كمان بيبين النمط اللي الجيش بيتوسع من خلاله. في قصه آه، محتاجين ناخد بالنا منها خلال الشهور اللي جايه او ربما السنوات اللي جايه الحديد والصلب زي ما احنا عارفين ما بيمرش سنه او اتنين الا لما بيبقى فيه اضراب كبير ان الشركه بتخسر والعمال بتتعب وطالع عينها ومن حقها من حقها انها تطالب بارباحها السنويه والدوله ما معهاش انها تدي فبتقمع بتحاول تقمع لكن العمال في النهايه عمال الحديد والصلب في النهايه بينتصروا ده كان وضع الترسانه البحريه المؤسسه العسكريه زيها زي اي راس مالي زي ما قلت ان دي الحاكم دلوقتي جوه المؤسسه دي يعني هم لما بيقعدوا على ترابيزه اجتماعات لو في حاجه اسمها مجلس اداره الشركه دي او المجلس العسكري هم بيقعدوا يتناقشوا في طبيعه الشركه دي في الربح ان هم ازاي يحققوا اقصى ربح مشكلتهم الحقيقيه مثلا ان هم ما عندهمش مصانع اسمنت لكن هم عندهم نشاط اعمال قوي جدا فيما يتعلق بالانشاءات سواء كانت انشاءات عقاريه مباني عمارات او كباني فهم لازم يبقى عندهم مصانع اسمنت فعشان كده بينشئوا مصانع اسمنت بالتاكيد لو كنا في اللحظه دي النهارده من وضع المؤسسه العسكريه فيما يتعلق بحجم اعمالها الانشائيه كانوا لو الوضع ده كان موجود في التسعينات كانت كل مصانع الاسمنت اللي استحوذ عليها القطاع الخاص كانت راحت للمؤسسه العسكريه. المؤسسة العسكرية خدت بالقيمة الدفترية الترسانة آه، البحرية الترسانة البحرية بعد ما خسروها زي ما بيخسروا الحديد والصلب لصالح شركات الحديد والصلب الخاصة زي سواء العز عز الدخيلة أو آه، أو أبو هشيمة أو أو غيرهم أو شيء أو غيرهم من مصانع الحديد الكبيرة بيخسروا الحديد والصلب علشان نفس اللعبه اللي اتلعبت مع الترسانه البحريه تتلعب مع الحديد السعودي. من مصلحه المؤسسه العسكريه النهارده في ظل تكامل ان هم بدل ما يشتروا حديد للانشاءات اللي هم بينشئوها والكباري اللي هم بيقوموها بدل ما يشتروا حديد من الغير بالتاكيد من مصلحه الشركه دي اللي اسمها المؤسسه العسكريه ان يبقى عندها مصنع للحديد والصلب فهم هيموتوا على مصنع الحديد والصلب واكيد اللي متابعين ملف الحديد والصلب في اخبار كتير حوالين يقول لك مش عارف ايه انهم هي هيدخلوا شركاء الشركه الوطنيه او جهاز الخدمه الوطنيه هيدخل شريك في الحديد والصلب من اجل التطوير القصه الرئيسيه ان هم عايزين يستحوذوا على الحديد والصلب بالتاكيد الاستحواذ ده ليه علاقه كمان بعسكره العمل زي ما ما الاستاذه سوزان هتتكلم والاستاذ سعود هيتكلم ليه علاقه لان ده كمان هيقنع يعني الترسانه بقى الترسانه البحريه بعد ما كان عدد عمالها تجاوز ال 6000 عامل انا ما اعرفش دلوقتي عدد العمال بقى قد ايه بس لا في اللحظه اللي الجيش استحوذ فيه على الترسانه البحريه بقيمتها الدفتريه خدها رغم انها كانت مطروحه كان هيشتريها ماليزيين مستثمرين ماليزيين باكثر من 450 مليون جنيه هو استحوذ عليها بقيمتها الدفتريه بالقيمه اللي مكتوبه في الدفاتر خدها مجانا تقريبا خدها مجانا وكل الارباح اللي اللي, اللي في الترسانه البحريه النهارده بتروح لل... للجيش بتروح لجنرالات الجيش اللي هي محدش عارفها اصلا لانها بره حدود الميزانيه وبره اي دفاتر رسميه ليها طبيعه رقابيه يعني احنا ما نقدرش نعرف بالظبط الترسانة البحرية دي بتكسب قد ايه وبتخسر قد ايه هي خلاص بقت مؤسسة عسكرية ولانها بقت مؤسسة عسكرية هم بقى بيعسكروا العمل جواها نفس القصة دي اتلعبت في الثمانينات مع شركة الكيماويات الوسيطة استولوا عليها بنفس الطريقه وخدوها بالقيمه الدفتريه فزي ما كان في خصخصه من احمد عز من ناحيه بيستولى على حديد الدخيله المؤسسه العسكريه كانت بتستحوذ وتستولى علشان تكمل المقتنيات بتاعتها يبقى عندها مصانع للاسمنت عندها مصانع للكيماويات عندها مصانع فالفكره الجوهريه ان هو بيفكر ك زيه زي اي مقاول كبير زيه زي اي راس مالي كبير ان هو ازاي يخفض من من التكاليف عنده بالتاكيد اقل تكلفه لما يكون هو بينتج بنفسه بالتاكيد لو هو زي ما حكيت يمتلك مصنع اسمنت وشفنا ايه اللي حصل في مصنع اسمنت العريش لما كان في آه، احتجاجات دخل بالدبابات قتل العمال يعني فقصه العسكره دي ليها علاقه بانه كمان بيطمع بصوره آه، مرعبه وبصوره غير قانونيه والمؤسسات يعني ماشي نقول مصنع آه، اسمنت العريش هو اللي انشاه لكن الترسانه او كل المصانع اللي هو عليه عليها ودي ممكن تبقى في ندوه ثانيه نتكلم على مخططات الجيش للاستحواذ على المصانع في الفتره اللي جايه شكلها عامل آه، ازاي آه، انا اسف ممكن في المناقشه نتكلم علشان انا في ربع ساعه بس مفترض اتكلم فيها في حاجات كتير ممكن عايز اقولها بس ممكن في الاسئله لو في اي اسئله جميل آه، حضراتكم عايزين آه، عايزين نتناقش آه، حواليها متعلقه باقتصاد الجيش هبقى سعيد بالاجابه